अस्सलाम वालेकुम Mohammad Zahid chiropractor bone setting specialist आज के पेशेंट जो हैं इनका फुल बॉडी एडजस्टमेंट है और इनकी हिस्ट्री ये है कि इनका आज से तकरीबन एक साल पहले आए थे मेरे पास इनका डिस्क बल्ज था और शाटिक पेन भी था एक राइट साइड की तरफ वेन खींच रही थी इनकी अच्छा खासा और इनकी पूरी टांग में बहुत पेन था तो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली इसको ठीक किया था हमने और माशाल्लाह से ठीक ठाक हैं अब ये है कि फॉलोअप के लिए आते हैं तकरीबन हर दो माह बाद या तीन माह बाद आते हैं बेसिकली वजह यह है कि मज़दूर टाइप के लोग हैं तो वज़न उठाने का काम भी अक्सर होता है इनका तो कभी अगर वज़न बहुत ज़्यादा उठा लिया बैक पेन बहुत ज़्यादा कमर पे ज़ोर आ गया या टांग पे खिंचाव ज़्यादा हो गया तो फिर ये आ जाते हैं फ़ौरी तौर पे मेरे पास को जो है ना एडजस्टमेंट करवाने के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट एनी मेडिसन विदाउट कोई एमआरआई एक्सरे और ये और वो जो बिल्कुल जो पंद्रह बीस हज़ार का ख़र्चा डॉक्टर बेसिकली करवा लेते हैं और उसके बाद मेडिसिन पर लगा देते हैं तो अलहमदिल्ला no medicine no I no x ray simple treatment और बेहतरीन लाइफ जी रहे हैं you